көптөгөн эксперименттер жана биздин күнүмдүк тажрыйбабыз көрсөткөндөй нерсенин ылдамдыгы башка нерсенин же нерселердин таасири астында гана өзгөрүшү мүмкүн эгерде нерсени тынч абалда анын ылдамдыгы 0 болсо анда бул нерсени кыймылга башка бир нерсе гана киргизе алат ошентип тынч абалдагы арабача башка белгилүү бир ылдамдыкта кыймылга болгон арабача менен же магнит менен металл арабача кыймылга келтирилиши мүмкүн металл топ жантык тегиздиктен тоголонуп түшүп горизонталдуу бетти ойлой кыймылын улантат үстүнө кум төгүлгөндүктөн топ токтойт эксперименттин шарттарын өзгөртөлү жантык тегиздиктен тоголонуп топ жылмакай металл барак боюнча кыймылын улантат бул учурда топ ылдамдыгы көбүрөөк сакталып анын кыймылы барган сайын бир калыпка жакындайт демек идеалдуу учурда мындай бир тектүү кыймыл чексиз уланат нерсеге аракет кылуучу башка нерселер жок болгондо анын ылдамдыгынын сакталуу кубулушу инерция деп аталат инерция мыйзамын кылымдын аягы кылымдын башында италиялык улуу окумуштуу галилео галилей ачкан